болмақ болса тыңдайтын қазақпыз ғой қайтпас елміз сүрінсек те сынбайтын қайта оралдым дайын болсаң тыңда менің мұңымды кезек келді қазақпыз ғой жырын қайта жырлайтын айтайын ақиқатты құлақ болса тыңдайтын қазақпыз ғой қайтпас елміз сүрінсек те сынбайтын қайта оралдым дайын болсаң тыңда менің мұңымды кезек келді қазақпыз ғой жырын қайта жырлайтын бес сәбидің жанын алған билік бізге не керек көк аспанға ұшып кетті қанаты жоқ көбелек сендер айтып жүрсіңдер ғой бізде бәрі керек от тапсыңдар сендер жақтан көмек пәтер керек бес сәбидің бота жасы жай қалдырмас дәріңді болып ұшқан бала жүрек ата анасын сағынды шенеуніктер бұл өлікке шырылдаудың орнына уайымдайды тартып алса не істеймін деп бағынды абыройдан айырылды әбілқасым мадина ойлайтыны қазақ емес заңмен түскен қағида бес әріпті әлем қосып сөйлей алмай қазақша айтыңдаршы министрлер ана тілін тани ма бір уақытта үміт үздік сырғанаушы денистер жылап алып тегіште көк аспанда ғайып болды Денис деген періште сол өлген өлмейді өлмейді, шенеуніктер шемішке боққа айналды қазақ ашық тұрған аспан кім көрінген тартып алды бағымызды бастан қазақ елін тонау үшін хатуновтар бастап ұшақпенен алып кетті миллиардтай ақшаны ойлан қазақ жетер енді жығылған ойлан қазақ жетер енді қырылған ойлан қазақ өтеңдеп жүр бұрылмағын ойлан деймін тізем жаным мен шырылдаған қазағымның зарын айтқан заман бекті атылды одан кейін атып алтын алтынбектей батырды баспанасыз қалдықтық баша шахановтай ақынды абайсызда өліп қалсам ұмытпаңдар атымды уақыт санап көбеюде қоғамдағы қотырлар шенеуніктер байқамайды білмейді ғой соқырлар басқа тышты киіп алып сәукелемен шапанды Қайдасында кеуде соқ қазақ деген батырлы қодай жақта аударылды қалай жай бұл жағдайға кінәлі деп барлық сынды базарлар айтпасам да көрініп тұр айтпасам да байқалады шығарыңдар автобусты тыға бермей барлыққа адам өлді жетпейді ме тиын үшін тарлыққа вокзалдарға көшіріңдер автобустың барлығын шын айтамын қарсы келме билік деген жарлыққа әліппенің көзін қосты сағадиев ерлан осылайша министрлер ойлап жүр ғой ел қамын депутаттар айға қарап жұлдыз санап жүргенде жиырма бір мың теңге болды қазақтардың арманы көзім тірі айта беремін қолда болса қазақта сынақ деген шаршамайды сынақ деген азапта елді жеген есалаңдар алаңдар бар табар тозақта шын айтамын қарсы келме қаһар бар қазаққа шын айтамын қарсы келме қаһары бар қазаққа жан